I would have been blacked out on your ass. Black, black, black, black. Что это? Течет! Уберите, течет! И в окно, в окно выкинь, трактор. Соня, портфель течет! Соня, это портфель течет! Блять, выкинь, Да выкинь, дура, в окно, в окно! Ну ладно. Да выпей воду, иди. дырка. Вылетит. После тебя тоже есть Бракованный стакан. А вот давай к концу. Вылетел. Я на окно вылетел, Сережа. Я убиваю. Мне к собой болит. Ой. Дико вылетай. Да выпей ты, ёб, блядь. А вот да, такая. Писит. боже. Что за дерьмо? Ты целуй бумагу. Ой, все, готово. Ой. Как я это все У меня новые глаза. Давай, я уберу. Блин, дырка. Да я все сразу уберу. Все, ну, а дай посмотрим на фотку. Все с дыркой, блядь.